Hari ini kita bersama dengan uh, Ketua Kumpulan Penyelidik Dr. Razif yang telah uh, menghasilkan hand sanitizer yang dibangunkan di Makmal eh, Kimia di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Ini adalah uh, sedikit sumbangan Unimas kepada the frontline healthcare workers yang memerlukan hand sanitizer dalam usaha mereka dalam tugas mereka seharian. Dan uh, hand sanitizer ini akan kita serahkan kepada mereka yang memerlukan termasuklah uh, pasukan keselamatan di Unimas dan juga pekerja-pekerja di pusat kesihatan Unimas bebas dan akan uh, serahkan kepada Hospital Umum Sarawak untuk kegunaan mereka. So, saya bagi pihak Pusat Jantung Sarawak ingin merakamkan ucapan. Uh, ribuan terima kasihlah kepada pihak UNIMAS yang sudi memberikan sumbangan pesil bagi kita lah sebab kita tahu bahawa pada masa kadang COVID ini pesil memang amat diperlukan lah dan untuk kita dapatkan facial pun kita punya stok pun agak terhad so, dengan ada bantuan bagi ini kita dapat meringankan dan memberikan kita punya keyakinan lah kepada kita punya staff untuk kita menghadapi kita keadaan ah, wabak COVID ni. Ini biasa kita pakai untuk kita kemudian kepada kita punya jabatan kecemasan dan juga untuk prosedur-prosedur lah di dewak dan juga di kita punya bilik bedah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada atas sumbangan tidak terhingga ah, daripada ya, Unimas.